老子博世哥神父吊撚你老母个臭花喜鸭，拉下波九翻一段成十七分钟咁撚长嘅声带。欧家平、笑燕飞跳臭喺发校发凳上，男人嘅咸湿曲仔《红楼抱月面。